Marina, tu sei perito grafologo del Tribunale di Verona, quindi hai un'immagine istituzionale che eh, non può essere sminuita proprio dalla, da, per la tua carriera, per la credibilità che raffigura il tuo ruolo sociale. Da un anno e mezzo sei in costante contatto con gli alieni. Velocemente mi riesci a riepilogare, a raccontare la tua storia? Inizia casualmente, diciamo, ad una conferenza, dopodiché c'è questo viaggio in astronave, poi iniziano i contatti nell'ambito della, della, casa dove abito. Il mio lavoro chiaramente ha subito delle, un po' delle contrazioni in qualche modo. Eh, però la, la, verità e la realtà di questo fatto va al di là di tutto quello che può essere <clears throat> anche la sfera lavorativa in qualche modo. No? perché quando poi hai delle esperienze molto forti passa tutto al secondo piano. Quindi da un anno e mezzo hai questi contatti con queste entità aliene, ma come si presentano? Si presentano sotto forma di ologramma, a volte più denso, a volte meno, non è che decido io quando incontrarli, ma sono loro che decidono il momento opportuno a seconda del progetto che hanno. Cosa significa che si presentano sotto forma di ologrammi? Cioè non sono fisicamente presenti? È una eh, proiezione? Secondo me è una proiezione, perché vedi proprio la struttura fisica, però non riesci a identificare proprio la materia, il fisico vero e proprio, la materia come, come vedo te. Eterea, è trasparente? Non proprio trasparente, ma un po' sì, come gli ologrammi. che forma hanno? Come... Hanno una sono... forma umano umanoide sono alti 2,20 m generalmente, 2,30 m così, hanno un viso un po' allungato, anche se eh, il corpo è fisicamente simile al nostro, e una testa, un cranio allungato, non come il nostro. Nell'iconografia classica delle, delle, razze aliene ci sono diverse categorie. Sì. Questi quindi a quale categoria appartengono? Eh, ai siriani. I siriani sono di diverse razze, ci sono siriani che sono umani come noi, con i capelli neri, con gli occhi neri, e siriani che hanno questa conformazione di, col cranio allungato, assomigliano un po' diciamo, agli Anunnaki per qualche, per qualche verso, ma sono più alti. Qui si entra nello specifico, noi vogliamo però capire che cosa ti dicono questi alieni e perché contattano proprio te? Io ho chiesto come mai sono stata scelta e loro dicono che nella mia vita ho avuto delle esperienze che mi hanno formato e forgiato per questa mh, esperienza che sarebbe venuta poi. Si riferiscono a tre punti fondamentali, ehm, quindi il coraggio, la forza e forse un po' di incoscienza legata al, anche alla, alla al non timore di... Il coraggio, la forza per sostenere questo che è un trauma evidentemente. All'inizio lo è stato, Posso sì. immaginare che ti abbia cambiato la vita. Sicuramente mi ha cambiato la vita, all'inizio mi ha destabilizzato perché ovviamente io avevo dei punti di riferimento, quelli che abbiamo tutti, no? Gesù, la Madonna, i santi, gli angeli, così, e non sapevo dove posizionare questa esperienza. E loro spiegano che, che c'è compatibilità tra mh, le figure diciamo, religiose e quello che loro rappresentano. Loro non sono delle, delle figure di riferimento religioso, ma sono delle entità eh, fisiche, in qualche modo con una vibrazione superiore alla nostra, quindi con un corpo fisico meno denso del nostro, perché loro vivono in una frequenza eh, di quinta dimensione, quindi eh, sappiamo che la frequenza crea la forma e quindi una frequenza superiore crea un corpo fisico meno denso. Hanno deciso di contattare me ed altre persone come me per aprire, eh, diciamo, come apripista, per aprire questa, questa, consapevolezza, per dare un messaggio di eh, reale appartenenza a una dimensione interiore più che esteriore e siccome il nostro mondo ci ha portato ad essere delle persone puntate sull'esterno, abbiamo dimenticato i valori dello spirito, abbiamo dimenticato quello che è la nostra forza interiore. Per cui loro utilizzano te, le persone come te, per inviare all'intera umanità questo messaggio ben specifico esatto. e chiaro, e cioè? Siate il cambiamento, cioè riusci- eh, cercate di capire che dovete cambiare strada, dovete ascoltare di più quello che siete e pensare che il pensiero crea, quindi tutto quello che voi pensate si realizza anche in negativo, quindi cercate di essere costruttivi. Questa cosa verrà aiutata perché è impossibile che prendiamo coscienza realmente di questa cosa così, in maniera molto immediata. Quindi verrà aiutata da ehm, delle, dei cambiamenti che si identificano col, col, 2012 ovviamente, che rappresentano il cambio di, un'epoca, cioè il momento in cui noi avremo contatti con queste società avanzate ci renderemo conto che non siamo né gli unici nell'universo, ma soprattutto che il nostro punto di vista è molto relativo. Quindi anche gli alieni parlano di, questo, di, questa incombenza, del fatto che presto ci, ci sarà questo cambiamento, questo salto evolutivo nel 2012, ma gli alieni cosa pensano di questo mondo scellerato? Loro non considerano che sia un mondo scellerato perché non danno la colpa a noi in realtà di questa situazione, perché noi siamo comunque eh, stati manipolati, siamo stati manipolati da potere occulto e quindi noi siamo convinti di essere liberi, in realtà non lo siamo assolutamente. Siamo arrivati a un punto in cui eh, dobbiamo riscoprire il nostro valore, il valore dell'essere umano e loro Quindi, spingono in questa direzione. Gli alieni intervengono proprio per migliorare l'umanità, ma anche in caso di disastri sono presenti? Sì, cioè loro sono di... già presenti, e stanno monitorando il nostro pianeta, stanno cercando di minimizzare i danni che, che, che ci sono purtroppo a livello geofisico. Il giorno della tragedia di Fukushima e del Giappone in generale che cosa hanno fatto? hanno monitorato la situazione e hanno cercato di limitare i danni e loro dicono che avrebbe potuto essere molto peggio e che sono comunque ultimamente si, si, si ritrovano sempre sempre sui, anche nelle scie chimiche, vicino alle scie chimiche molto potenti, ci sono degli UFO spe molto spesso. Sì, ma durante il terremoto del Giappone, il tsunami e poi tutto quello che è accaduto anche eh, nella centrale atomica, loro erano presenti? Erano presenti, diciamo che monitoravano, sì. Ma eh, sono in qualche modo sono, sono, persone, sì, sono stati avvistati, ci sono stati dei video e loro però sostengono che sono nei, momenti, nei, nei posti più, più, più, critici, nei momenti Di questo critici. quindi avete parlato proprio sì, direttamente? Sì, sì, loro sono sempre stati nei posti più, loro dicono noi siamo presenti nel momento in cui ci sono dei, dei forti danni sul vostro pianeta. Certo? Se loro arrivano sulla Terra in forma olografica, dove stanno invece fisicamente? Sulle astronavi. Tu sei stata su un'astronave? Sì. Ci puoi descrivere l'esperienza? Beh, l'esperienza, io non ho, non ho, un grandissimo ricordo dell'astronave se non di un posto molto luminoso e sembrava quasi assettico eh, però mh, mm, loro mi spingevano a guardare fuori dai finestri dell'oblò. Io non ho avuto un ricordo proprio dell'astronave se non proprio un ambiente molto luminoso. E cosa vedevi fuori? E vedevo questo pianeta che stava avvicinandosi, dove stava, stavano scendendo. Era il nostro? No, no, no, era Sirio B, dicevano loro, questo pianeta multidimensionale, perché chiaramente Sirio B è una, sella, una nana bianca, quindi dal nostro punto di vista meccanicistico è difficile considerare che possa, ci possa essere vita, in realtà eh, in una forma multidimensionale c'è vi, vita e vedevo questo pianeta lussureggiantissimo eh, con queste cupole grigie e mi sono ritrovata nel raggio di luce un'altra volta e all'interno di questa cupola con queste tre persone. E hai avuto modo di vedere e di vivere questa esperienza straordinaria, sì. la vita degli allievi devi raccontarmi tutto, qual è il sì. loro stile, cosa fanno, cosa mangiano. Eh, beh, io ho fatto delle domande, allora intanto mi hanno portato in un giardino grandissimo e io ho chiesto come facessero a... Mh, mm, qualche modo mantenere questa, questa, questa vegetazione così lussureggiante e loro mi hanno spiegato che hanno delle tecnologie molto avanzate. I bambini vanno a scuola tre ore al giorno, vengono coltivati i talenti di ogni bambino, quindi non è una cosa uguale per tutti, cioè ognuno coltiva proprio le sue propensioni che vengono messe a disposizione poi di questa comunità. E, ehm, mh, avendo un corpo fisico meno denso del nostro hanno bisogno di mangiare meno di noi, si cibano prettamente di cibo vegetariano. Ogni, si, si, ogni 36 ore quindi sono meno mangioni di noi. Ma come si riproducono gli alieni? Si riproducono attraverso la volontà del pensiero, quindi non come noi fisicamente, noi siamo molto più terra-terra, quindi abbiamo bisogno di un rapporto sessuale fisico, loro hanno dei rapporti diciamo, che sono di unione mh, animica più che sessuale, e si riproducono appunto col, col pensiero, il pensiero crea e quindi creano una, una creatura che è l'unione di due anime. Ma c'è, c'è bisogno di due alieni per creare una certo, creatura sì. o un singolo? Sì, sì, volontariamente due alieni, un uomo e una donna, creano una creatura che decidono per amore di creare. Tutte queste spiegazioni te le hanno raccontate direttamente, sì. le hai vissute tu? Le ho vissute io come esperienza. In che lingua ti parlavano? Telepaticamente sì. o con un telepaticamente, telepaticamente è molto particolare la cosa perché in realtà senti una voce, come la sento da te quando parli, eh, però non vedo la bocca che si muove, quindi è un, un suono che esce eh, come se fosse nel pensiero, ma in realtà lo senti ogni quanto li incontri? Quando vogliono loro, quando c'è bisogno di contatto o perché mi ricaricano, perché non è facile questa, questa dimensione tra due mondi, diciamo, no? E quindi a volte io mi scarico, mi scarico perché la gente tra l'altro è diffidente per tanti motivi e quindi arrivano, fanno un lavoro di, di innalzamento delle frequenze. È un'esperienza bella o un'esperienza brutta? È un'esperienza di responsabilità, e ehm, non lo sapevo finché non ci sono entrata dentro, credevo fosse un gioco, invece è molto più di responsabilità di quanto credevo. Quindi mi sembra di capire, gli alieni non fanno sesso, non esiste. Il sesso inteso come lo facciamo noi, no. È un sesso a livello molto più, diciamo, spirituale. Mm, non, c'è un, non si toccano tra di loro, eh. Sì, si toccano, hanno un contatto, però è un contatto animico, anche se l'orgasmo che loro provano mh, mm, è molto più intenso di quello che proviamo noi perché è puramente mentale, ma sì, spirituale. Hanno, spirituale, ma hanno quindi dei sentimenti, cioè provano amore. Loro sono eh, sentimento, sono compassione, sono amorevolezza. Noi abbiamo una chiave che ci porterà ad essere più spirituali e più consapevoli, che è la chiave attraverso la quale dobbiamo passare è l'amore, la parola amore. Loro invece ce l'hanno già insita nel loro essere, e quindi la osservano sono già amore di per sé. Mi sembra di capire che quindi sia anche nella loro struttura sociale siano un esempio di perfezione. Sì, assolutamente. Ma come si gestiscono? C'è una Ci sono gli anziani, cioè... sì, ci sono gli anziani, loro accettano ovviamente i consigli di questo consiglio degli anziani che è formato da diverse razze, tra l'altro, accettano di buon grado quello che è la saggezza. Se una persona anche che in questo momento sta guardando sul web la tua intervista desiderasse sì eh, riconoscesse in queste caratteristiche che stai elencando, cosa deve fare tecnicamente per poter avere un contatto diretto con gli alieni? Ma può fare Skywatch. Skywatch sarebbe andare su una montagna oppure comunque volontariamente eh, porre una domanda sì. e fare dei segnali di luce. Quindi a montagna, domanda. Un, dei segnali di luce, segnali possibilmente luce con o con una torcia o con eh, un laser, qualsiasi cosa e avere pazienza. E poi? e poi arriva qualche cosa arriva un... Arrivano delle palle di luce, a noi è successo di vedere delle sfere di luce, fermarsi di fronte e poi schizzare nel cielo, eh. bisogna avere un po' di pazienza. Cioè, comunque rispondono al richiamo. Assolutamente Basta sì. mettersi in un posto isolato o necessariamente in montagna? In un posto dove puoi vedere il cielo, una, una buona quantità di cielo. Quindi con anche una condizione climatica, atmosferica Sì, possibilmente d'estate, se passi una notte in montagna in tenda, stai tutta la notte a fare skywatch e quasi tutti hanno avuto delle, delle risposte risposta. Allora fateci sapere se anche voi riuscirete a mettervi in contatto con gli alieni come ha fatto la nostra Marina. Grazie mille. Grazie a voi.